Привет, друг. Да! Враг? Он стрелять потом. Бля, бля, бля, бля, бля, бля, сейчас зарежут, сука. Ну что же мне никто не поможет-то? Бля, пиздец. Ёка, блядь, стоит, пишет, нихуя мне не помог, блядь, меня чуть не зарезали нахуй. Бля, уебищная карта, пиздец, я не знаю, блядь. Ах ты, сука, на крыше ты. Блять, я еще дважды промазал, блядь. Вижу, бежит, сука. Меня резать, да? Спускаться, спускаться, тулечка. Бля, сука, закинули. сюда вот, вот это Семена. Готов. Еще. Граната пошла. В теплицу. Я спрыгиваю. Бля, что, взяли что ли? Артиллерию, ёб твою мать. Еще один. Угу. Всех прирезали, но взяли по позицию. А как так они прорашили? Эй, идут! Идут! Враги! Я думаю, он будет... Блять, я предупредил, но я не успел его убить, блядь. Да я тоже, я его почти это самое. Еще идут, Олег, идут. По лестнице сейчас понятно. поднимается. Подъем и... Бля, не попал, а, попал! Ну, ну, не убил, у граната! У. Уходи! Я тебя убил, Что, нет? Поздно. Нет, Счастье. Бля! <laughs> Ты это видел, нет? А, сука! Морозов, Сразу, а, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сори, сори, бля. Я чуть Олега не пострелил, мне, мне в темноте показалось, что это русские, блядь, сори. Ты умрешь, блядь? Сори, блядь. Бля, как так? Ты так хорошо там лежала, я, блядь, пришел и как долбоёб, блядь. Слева. Андрюха, сейчас там при, при а, тебе все. будет, осторожней. Так, фонтовик готов. Вот кто лежит, блядь? Вот это тоже свои лежат, блядь. Как будто русские, сука. А это морозный, сука. <laughs> Тихо, тихо, тихо. Я уже, я уже ученый, блядь. На Морозного не пострелить, а все остальное... Э, Карен, э, э, Откуда? ай Морозный, Морозный, помоги! Блядь! <laughs> Меня убил первым. А что ты молчишь? Ну ты сказал бы, что тебя убили, блядь. Я сказал, что... Я не слышал, блядь, долбоёб, блядь. Сука, задымили. Сейчас будут через дым забегать. Друзья, блядь. Амон, блядь, вставай. А там враг уже пошел. Нихуя упали. себе, блядь. все, меня не убил. Трясется прицел. Перед нами. Блять, трижды выстрел не попал. Четыре стрельного не попал. Пять стрельного не попал. Блять, он бежит нахуй все. этого ахуя. Он на баррикаде Русские сюда. Еще один был где-то тут рядом, осторожно. Хорош, вот это тайминг. Цав там лежит, русский. Ну, Где? Красавчик. Я в него как раз пытался стрелять. Если типа далеко кидаешь, то... Или если близко кидаешь, я не знаю, короче, ладно. Буду так играть. Почему язык не для оружия использовать, интересно? Я провел только что... Зондовик в танке, да? Да. Так, граната! Ну? А, и где? Граната, где, вз... где взрыв, где почему, почему выжил? Он не выжил. Кто? Что-то разложил, охуенно просто. Пиздец, как охуенно. Танк стоит, дрочит, да, здесь надо. Ну, ему пизда как. Наверное, взорвет. Блять, нет! Блять, граната прямо перед ебалом. Уползай. Ой, выжил. Выжил. Юка меня сейчас не подорвал. Пойдем, пойдем, пойдем потихонечку вот здесь, да. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Ой, ну, снова чуть, чуть правее, чуть правее возьми, да, вот здесь, и вот здесь, да, вот так, чуть поднимайся. Что там, вот сюда, сам там далеко. Мне кажется, миномет бы тут очень хорошо отошел как раз. А, Лёша, да, на открытом месте. Я себе. Лёша, Лёша, Лёша. Тут хитрая, хитрая хуйня, да, Э, там можно, там можно. Э, Блять, <laughs> улетел. Ты упал? Ты умер? Я себя отпружинил. С горы где-то стреляет. Он с где-то в гору. Не вижу, не, не вижу в бараках никаких своих, если честно. Да, Тут ну, танк приехал слева, осторожно, танк слева приехал. Сейчас танк приехал, да прям, это, это вам, я-то лег в правильном месте. Хорошо, да, просто слева танк приехал. Чорч, берем, берем, берем, Чорч. Ребята, Чорч. Это слишком большая карта для такого маленького количества людей. Норм, норм, норм. Так, я в черчи. Черт присутствие. Амин. Амин. Лол. <laughs> Сюда, Коль, Коль, раньше, Ой, раньше, пулемет, назад, пулемет. назад, пулемет. Коль, сюда, назад, ты слишком вперед да, даешь, назад, Я вернись. знаю, я знаю, Уже ползу, ползу, ползу. Купи прямо за тобой бежит, осторожно, сейчас тебя будет убивать. Я его убью, тебя убьет да, прицелился, сейчас будет тебя убивать. Нет, не стал тебя убивать. Пойдем. А он сам побежал. Ясно. Андрюша, а что ты в меня целился? Я чуть для тебя не выстрелил по... У меня мускул сработал, но я, блядь, держался. Бегут по левой части, по левой стороне бегут. Бежим, бежим. От, от, от, от, от ангара, да, побежал. Пулеметчик. Только не меня. Я отдыхаю. Племенчик устал там? Я устал. Сейчас мы строим трахипуде. Надо зачистить бункер. бункер, бункер, вот здесь бункер забегайте, вот здесь из хопа и бункер. дави. Саша, вот быстрее, меня сейчас Олег тут убьет. Саша. А, ну, это на совести Олега, я думаю, останется. Все, значит, на совести Олега. Он за предположенную команду играет. Саша. А, сейчас, подожди, меня, я устал, я не могу, я, я ухожу, блядь. Не надо только Колю изображать, блядь, который отдыхает, блядь. Видишь, как у меня устал? У меня аж красное, красное говно выступило какое-то по контуру, я не знаю почему так. Оно мерцает. Саш, соберись. Настолько я, Нам гору надо взять, устал. Саша. Скорее всего, у меня врожденный порог сердца, по-другому это объяснить не могу. Мне кажется, я бы реально всех пробежал, блядь, э, расстояние, не, не устав. Блять, тут вот реально тебя не хватает, только одного человека, Саша, у нас перевес. прям одного да, человека не хватает. Понял. Блядь. Сейчас там Скотти Ротман к вам прибежит и возьмете. Вот тут уже бег. Вот Олег уже баки а -а -а. пизды дал. Смотри, сейчас он и за мной идет. Я следующий. Саша, я следующий, Саша! Да, да, подожди. У меня, я бегу, блядь, я, я соскользнул по склону вниз и сломал себе ноги. Ёб твою мать. Я же тебе говорил, что я следующий, ёб твою мать! И я в него попал! Я в него попал! А он не умер, блядь, Саша! Олег следующий, смотри, Сима Хайко за, за тебя отомстил. <laughs> А, вот, вижу тебя. А, слева я пошли тебя, да. Пойдем. Пошли. Ты имею в виду, что я инвалид. Я понимаю, ну пойдем. Ну, инвалиды тоже нужны в бою, да, вот сюда. Хорошо. Ложись. Отдохнем. Отдохни, отдохни. По, по, по мне стреляли, товарищ капитан. Кажется, нам пиздец. Кажется, нам пиздец, товарищ генерал. Нет, это наш. Это наш? Это Матеуш. Я, я уже выдернул чеку, блядь. <laughs> Это как Васаби, помните, нет? <laughs> Вы фильм, нет? Помните, у него друг был такой немножко придурковатый у этого. Он говорит, говорит ты «Ну что, ты уже совсем разобрался? Да, говорит, а я уже выдернул чеку. Вот точно, точно ситуация была. Стой, стой, стой, стой, стой, Саша, секунду. Отдохнем, сейчас отдохнем с тобой. Восстановим эту красненькую полосочку, которая... О, вижу красных. Олег, прячься. Уже? Блять, Олег спрятал. Это точно был Олег. Я его упустил. Ну ладно, зря его. А, Они тут стреляют. Из 40 я не понимаю, кто именно. Блять, Саша, беги назад! Саша, беги назад, блядь! <laughs> Ах он сволочь.